Faites cuire les poissons à feu moyen. Lasst die Fische bei mittlerer Hitze garen. Salut, c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Hallo meine Lieben, ich bin Sajua, ich hoffe es geht euch gut. Heute schauen wir uns 20 Ausdrücke mit dem Verb faire an. Das Verb faire wird äh, in vielen Ausdrücken in Französisch benutzt, zum Beispiel im Rahmen der Freizeitaktivitäten sagt man faire du Sport, Sport machen. Und da könnt ihr konkret auch den Sport nennen, den ihr macht. Faire du Volley, faire du Tennis, faire du Jogging, Joggen. Oder faire de la Marche, Walken. Warum sagen wir jetzt faire du Sport? und dann faire de la marche. Also wir sagen du, weil es eine Verschmelzung von de und le ist. Ja, es ist le sport. Le sport ist männlich, deswegen müssen wir sagen faire du sport. Wir können nicht sagen faire de le sport. Das wäre nicht korrekt von der Grammatik her. Ja, deswegen faire du sport. Und wir sagen faire de la marche, ja, da gibt es keine Verschmelzung, ja, wir lassen es einfach wie es ist, ja. Und bei der Mehrzahl sagen wir de, ja, zum Beispiel faire des Kurs, ja, Erledigungen machen. Wir können nicht, wir können nicht sagen faire de les Kurs, das wäre auch nicht korrekt, deswegen faire des Kurs. Okay? Also, faire du sport, faire du volley, faire du tennis, faire du jogging, faire de la marche, walking, ja, faire, aber faire une Promenade, einen Spaziergang machen oder faire des Promenades Spaziergänge machen. Da geht es aber nicht mit du oder de la. Ja? Wir können nicht sagen faire de la Promenade, obwohl Promenade weiblich ist. Nein, wir müssen sagen entweder faire une Promenade oder faire der Promenade. Und wenn wir vom Tanzen reden, dann sagen wir faire de la danse, das heißt tanzen. Und wir können auch konkret den Tanz nennen. Wir können sagen faire de la Zumba oder faire de la Salsa, faire de la Capoeira, faire du Hip-Hop. Ja, also die meisten Tänze sind weiblich, aber es gibt auch Ausnahmen, also männliche Tänze. Und die muss man einfach auswendig lernen. Exemple. Ils font de la Zumba dans la cour. Sie tanzen Zumba im Hof. Ils font de la Zumba dans la cour. Wenn wir ein Instrument spielen, sagen wir zum Beispiel faire du piano, Klavier spielen, faire du violon, Geige spielen, faire du Saxophon, faire de l'accordéon. Wir sagen jetzt nicht faire du accordéon, obwohl Akkordeon männlich ist, weil Akkordeon mit einem Vokal anfängt, ja? Ähm, wenn wir sagen würden faire du Akkordeon, dann würden zwei Vokale aufeinandertreffen und, und das ist nicht so schön für die Aussprache. Deswegen müssen wir hier de l'apostrophe benutzen. Und diese Regel gilt auch für Instrumente, die mit einem stummen H anfangen. Ja? Also faire de l'accordéon statt faire du Akkordeon. Und wenn wir weibliche Instrumente haben, dann sagen wir zum Beispiel faire de la guitare, Gitarre spielen oder faire de la flûte und so weiter. Exemple. Il fait parfois du piano dans la zone piétonne pour gagner un peu d'argent. Er spielt manchmal Klavier in der Fußgängerzone, um ein bisschen Geld zu verdienen. Il fait parfois du piano dans la zone piétonne pour gagner un peu d'argent. Und wir haben auch Ausdrücke mit dem Verb faire Äh, im Haus, also wenn wir Aktivitäten im Haus machen, äh, da geht es nicht um die Freizeit, da geht es eher um den Haushalt. Zum Beispiel faire du Jardinage, ja. Es heißt ja le Jardinage, es ist männlich, deswegen sagen wir faire du Jardinage. Faire le Ménage, also da sagen wir nicht faire du Ménage, sondern faire le Ménage, aufpassen, ja, den Haushalt machen. Und genauso faire la Vaisselle, das ist auch mit einem bestimmten Artikel, ja, Abwasch waschen, das Geschirr spülen und la vaisselle, das ist das Geschirr. Und faire la cuisine, auch mit dem bestimmten Artikel, oder cuisine. Ja, heutzutage werdet ihr eher cuisine hören für kochen. Ja, man sagt nicht mehr faire la cuisine. Als ich in der Schule war, haben wir faire la cuisine gelernt, aber heutzutage sagt fast jeder cuisine. Und verquir, kochen oder garen lassen. Das sind die häufigsten Ausdrücke. Also es gibt natürlich noch mehr, aber ich denke, das reicht schon. Exemple. Faites cuire les poissons à feu moyen. Lasst die Fische bei mittlerer Hitze garen. Faites cuire les poissons à feu moyen. Und wir benutzen das Verb faire auch, wenn wir Erledigungen machen oder wenn wir bestimmte Aufgaben machen. Exemple. Pferdekurs. Ja, das hatte ich schon besprochen. Das heißt, Erledigungen machen oder Sachen erledigen. Und Verleihkurs ist aber mit dem bestimmten Artikel und das heißt einkaufen. Zum Beispiel, wenn wir Lebensmittel oder Haushaltsprodukte kaufen, dann sagen wir Verleihkurs. Äh, faire la queue, das ist Anstehen, ja, in einem Laden zum Beispiel an der Kasse, kann manchmal nervig sein. Ähm, faire les devoirs, das ist wichtig <laughs> für euch, ja. Hausaufgaben machen. Es gibt natürlich noch mehr Ausdrücke, aber das sind die häufigsten. Exemple. J'ai déjà fait les courses avec les enfants. Ich habe schon mit den Kindern eingekauft. J'ai déjà fait les courses avec les enfants. So, im Bereich des Wetters benutzen wir auch das Verb faire, um zum Beispiel zu sagen, faire beau temps oder faire mauvais temps. Also oft sagt man einfach nur faire beau oder faire mauvais, ja, schönes oder schlechtes Wetter sein. Schön ist beau und schlecht ist mauvais, ja. Faire chaud oder froid, ja, warm oder kalt sein, faire Soleil ou faire du Soleil, sonnig sein und so weiter. Exemple. Il faisait mauvais temps le jour de notre arrivée. Es war schlechtes Wetter am Tag unserer Ankunft. Il faisait mauvais temps le jour de notre arrivée. Jetzt kommt die Kategorie Sonstiges, da, da gibt es alle möglichen Ausdrücke, ja. Zum Beispiel faire la route, also wenn man verreist, wenn man vor allem Auto fährt. Exemple, je fais la route ce matin. Ich fahre heute Morgen. Faire ses valises, seine Koffer packen. Faire connaissance avec quelqu'un oder faire la connaissance de quelqu'un, jemanden kennenlernen. Faire attention, aufpassen oder faire attention à quelque chose, auf etwas aufpassen. Faire la grasse matinée, also aufpassen. La grasse matinée heißt der fette Morgen, wörtlich übersetzt, oder der fette Vormittag. Das ist nicht der Sinn hier. Der Sinn hier ist wirklich ausschlafen, ja? Also nicht sagen, den fetten Morgen machen oder den fetten Vormittag machen. Nein, ja, es heißt einfach ausschlafen. Und Faire la tête, schmollen ». Ok Exemple. Pourquoi est-ce qu'elle fait la tête? Warum schmollt sie? Pourquoi est-ce qu'elle fait la tête? So, das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Dann ähm, könnt ihr gerne das Video teilen und meinen Kanal abonnieren. Alors, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, bisous.